a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo andando a un bellissimo parco che si chiama Le Cornelle, però noi ci andremo con molta sicurezza, con la nostra mascherina. E beh, prima di tutto vai con la sigla! pesce? Ecco. No, andiamo a vedere i ghepardi. Andiamo a vedere i ghepardi. Cosa sono questi? Questi sono, se non sbaglio, delle antilopi o qualcosa del genere. Uh. Che grandi! Eh sì. Guarda! Che corna! Sono bellissime! Sì sì! Giganti! E poi di là ci sono i leopardi che purtroppo non si vedono molto bene. Mi ricordo. Eccoli là! Un saluto da Pippo! Adesso li vedremo per bene e di là ci sono i Guarda, guarda che sono lottando. Gambe, gambe, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Guarda che sto facendo la ci stavano fermando, io non ho visto perché è stato di Wow. adesso andremo a vedere i finicotteri, se si vede, eh. ovviamente. Lì ci sono ovviamente i cartelli per eh, vedere. Uh, qua ci sono i carretti, qua c'è il fieno. Mm. Fantasi, questa cosa. Siamo le zucche di Halloween. E anche Pippo. sono le mini tartarughe e qua sia voltoi e poi degli animali un po' strani. Mm, vediamoli. Eccoli là gli avvoltoi. pappagalli. Sono pappagalli ovunque. Adesso magari vediamo. Che sono qua che vedo. Guardate. Siamo al Parco delle Cornelle, sì. in provincia di Bergamo. Sì. Devo essere sincera, ci sono tante regole ovviamente qua ci sono i bagni e, per... e mantengono tutti la distanza che carino adesso guardate c'è la zebra devo vedere la zebra zebra sono le zebre? Sì. andiamo a vedere le zebre Gentile qui anche gli animali sono veri. Sì. Wow. wow! Ecco qua, fa molto caldo. C'è tanta umidità, fa caldo caldo. pipistrelli wow al bagnetto guardate i pipistrelli wow caldo che faceva dentro vero? Sì, un sacco adesso wow Ui, vediamo un po'. Guardate i suricati! Suricati! Quelli preferiti da Giulie. Guardate come ci guarda. Oh, i suricati! Ci guarda. Guardate che sono trasformate in una streghetta. Uh, vediamo. La streghetta zucca perché oggi qui tutti i bambini sono vestiti di Halloween i cibboni dalle mani via lui è un cibone dalle mani via dalle mani bianche, ha le mani bianche. E Kuma. Guardate che bottino! Gigante! vediamo per bene. Cos'è? Uccelli quanti. Mettiamo tutto. Così. Ce ne sono due. Gli altri due sono

Dove stai correndo Giulia? Silvia! Silvia! Le foche! Le foche? Vediamo! Vediamo! Oddio che bello! Guarda! il signor Nilsson di Pipi Calzalunghe Thank you. tampone Costanza wow bello vero? Se questo tour vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e entrate a far parte del club dei cammini e ciao!